هنعمل مع بعض النهارده بقى فطير باللحمه المفرومه انا جبت نص كيلو دقيق العجينه عجنتها عشان ما اطولش عليكم في الحلقه آه، جبت كوبايتين ميه نص كيلو دقيق كوبايتين ميه ميه عاديه يعني ومعلقه صغيره سكر وربع معلقه ملح عجنتها العجينه اهي انا عجنها معاكم قبل كده تدخلي على مطبخ غدا محمود بالعربي او بالانجليزي العجينه جميله اهي طريه معايا اهي هقطعها بقى كورها بسم الله الرحمن الرحيم Selamam sundum. Selamam sundum. Selamam mais. كورتهم اهوت حطيتهم اهو حطيت دهنت الحاجه اللي انت هتقطع لها زيت او سمنه وعندي لحمه مفرومه متعصنه هجيب اللحمه ونعصنها بصله كبيره وشويه ملح وفلفل وشويه قرفه وشويه جوز الطيب واللحمه وشويه زيت وهعصجها على النار لما تستوي معايا اللحمه خالص تبقى مستويه خالص هنحشي بقى الفطيره وعندي سمنه نفردها بقى ابتدي افرد الفطيره بسم الله الرحمن الرحيم الأعشاب معانا شويه عشان تفرد سهل ادي الصينيه زيت Yeah, what? بتاعتي من بتاعت انا بحط الرقات ديت عشان تشيل الحشو يلا نطبقها على الحشو كده بقى احط الحشوه في النص الحشوه اللي انت عايزها تحشيها لحمه جبنه اي حاجه انت عايز تحشيها الحشوه المفضله لك بقى انا الطرف ده اهو الطرف ده الطرف ده الطرف ده سيبها بقى ترتاح شويه عشان اعرف افردها تاني عملنا واحده اهي نعمل التانية بقى إيه؟ زي اسمها تشد الحرف ده اهو اهو عشان بقى احطها في الطريق وقت هو الحرف من تحت شوفي هنحطها عليها ها سمنه نشيلها بقى بسم الله الرحمن الرحيم نحطها فوق ضعف فوق ممكن تحطها كده برضه من غير حشوه لو انت مش عايزه تفشي تتحط كده هي تدخل تطلع جميله حط الحشوه بقى في النص طه بسم الله الرحمن الرحيم شوية سمنة ثانية دخلتها بقى على الفرن ماشي كل ما العجينه هترتاح كل ما تتفرد معاك احسن اسهل ثلاث خمس دقايق فردت معانا اهي نرشها بقى سمنة وادخلها الفرن تانية ربع بس كده بقى ادخلهم على الفرن متوسط الحرارة ولعلها من فوق من تحت مشيها ادخلها الفرن بقى ريحتها جميلة ثانية الله ريحه وطعم جميل ريحتها وطعمها جميل قطعه منها شايفين القرمشه بقى بتاعت الفطيره